Kaixo, noiz bete erabili alduzu zuzure ez den konputa bat, publiko edo beste pertsona batena, baldak ba, izuzera risko dezakeen horrek, ordena gaio batek memoria badaka, bat azteren nabigatzeile bat, zure etxan edo mugikorrean gerdotu ez zaitzu noiz bet, web batera sartzea eta logatu berez izatea, noski, nabigatzelea bere memoria badaukalako zuk momenturen batean bertan sartu zinela, eta pentsatzen du bere aurrean dagoen pertsona zu bakarik izan bartzarela. Baina, zer gertetuko ditzatekez uneko pertsona ez zu ez bazina? Ez bakarri zure datu pertsonalak izena, e-maila, telefona eta bar, baita zure identitatea sare sozialetan ere arrisko egon litzake. Badakizu, pentsatzazu bi alde zer egiten duzu zure ez den konputagailu batean. Hona hemen komendio batzuk. Normalean egingo dugu lehenengo gauza izango da saioa nunbaiten astea. Hori egiterakoa nabigatzaileak eskatuko digu eran nahi dugun saioaren datuak gorde. Ez ez ezatea komendatzen da egin edo kontsultatu nahi zenuen bukatutakoan ez astu sesioak iztea. Batzuetan pixka bat ezkutatuta daude. Ez egin operazio arriskutsuak, Tenei izenbakia sartu, bankuaren saldoa kontsultatu, erosketak egin... Ordenagailua utzi bar dugunean, pausu hauek jarraitzea gomendatzen da. Deskargaz karpeta ustea, zakarrontzia ustea,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 Honela martzurkeria galarazi daitezke.